привет! Еще раз э, повторюсь, значит, для тех, кто не в курсе, данный водоем находится в Самарской области, село Старое Якушкино. Вот, водоем, значит, вода тут э, от 7 до 8 градусов круглый год, в зависимости от глубины. Вот, прозрак тут шикарный, с поверхности видно дно. Вот, по снаряжению, значит, у меня костюм 9 мм, груза 10 килограмм ласты Марис Разер Софт с штатными лопастями пластиковыми. Вот, по нырялке, значит, нырялка непростая, так как я люблю нырять поглубже. В этом видео я ныряю от 12 до 15 метров, ну, максимальная отметка 15,2 метра. Вот, и с такой глубины поднимать 10 килограмм на пластиковых ластах очень сложно, так как вода прохладная и лопасти отрабатывают не до конца. Вот. А для тех, значит, кто хочет сюда приехать первый раз, посоветовал бы брать уже карбоновые лопасти, чтобы можно было как-то полегче, чтобы было нырять в такой прохладной воде. Вот. Ну а для новеньких ныряльщиков, подводных охотников – посоветовал бы не рисковать здесь, нырять там на какие-то глубины, достать дно и так далее, так как вода прохладная, то есть условия сложноватые для нырялок. Вот. Ну, ныряю я тут один сегодня. В прошлый раз, значит, в прошлом ролике со мной были два товарища, в этот раз они не смогли. Но нырял я один недолго, где-то в районе часа. Потом в кадре увидите, появится Александр с аквалангом с города Самара. Александр, кстати, привет. Вот, и наша нырялка уже будет проходить в более веселой обстановке. Ну, в принципе, я все сказал. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал. Буду стараться снимать интересные ролики. Ну все, до встречи на моем канале. Thank you. где-то Дыхание уравновешено Пошла упаковка на сердце Не колотится бешено Все серьезно взвешено Последний вдох Пошло погружение Мысли покинули тело Осталось движение Осталось движение Грибок моноласты Максимальное расслабление Тело уходит в бездну в свободном падении Растет давление, легкие сжимаются Фридайвер спокоен, спуск продолжается обещал компьютер Нужно возвращаться, но глубина манит Хочется остаться, ты много тренировался Ты к этому шел, ты добивался Достигнуть предела, проверить разум и способности тела Грибок моноласты, максимальное расслабление Тело уходит в бездну в свободном падении Растет давление, легкие сжимаются, фридайвер спокоен, спуск продолжается предел дна касания Арка блюхола, ее очарование И только тишину глубины разрывает и четыре песчания Грибок моноласты, максимальное расслабление Фридайвер на всплытии, свободном парении Мысли покинули тело, осталось движение, осталось движение где-то Дыхание уравновешено Пошла упаковка, но сердце не колотится бешено Все серьезно взвешено, последний вдох Пошло погружение, мысли покинули тело Осталось движение, осталось движение Грибок моноласты, максимальное расслабление тело уходит в бездну В свободном падении растет давление Легкие сжимаются, фридайвер спокоен Спуск продолжается надо лжец Запищал компьютер, нужно возвращаться Но глубина манит, хочется остаться Ты много тренировался, ты к этому шел, и добивался Достигнуть предела, проверить разум и способности тела грибок моноласты Максимальное расслабление Тело уходит в бездну в свободном падении Растет давление, легкие сжимаются, фридайвер спокоен продолжается. Спуск продолжается. он предел на касание Арка блюхола, ее очарование И только тишину глубины разрывает Т4 песчание грибок моноласты Максимальное расслабление Фридайвер на всплытии, свободном парении Мысли покинули тело Осталось движение, осталось движение Мягко одета, дыхание уравновешено Пошла упаковка, но сердце не колотится бешено Все серьезно взвешено, последний вдох Пошло погружение, мысли покинули тело